Ateina Bahūras, karočiui, pas pimpalų daktarą. Tas taip, užeikit, prašau. Įėjo, čiuk, čiuk, čiuk, viską. Daktarė, va čia bėdytę turiu. Sergi gydytojas, nu tai sakykit, sakykit, kuo, kuo, kuo čia skundžiatės, turbūt vienu klausimu, tas, blėt, bybį įsitraukė, kaip jis ant stalo, na, šiam centimetrų. Tas daktaras žiūri, blėt, tai ką daryti, sako, norėčiau pusę nutrumpinti. Oi, nu nahui, sako, tu kūro durnas, pas mane visi, blėt, tik tais padidinta ateina, blėt. Pirmą tokį matau. Oi, blėt, sako, žinokit, daktarė, jau mum abiem kraujo nebeužtenka. Jau akai jis atsistoja, blėt, aš krentu nahui.